No, amor, tengo que irme. Steve y yo ya un nuevo video y tengo que ver. Después nos hablamos. Te quiero, yo también te quiero. Ya, pero cuelga vos. No, cuelga vos primero. No, cuelga vos. No, cuelga vos. No, cuelga vos. No, cuelga vos. No, cuelga vos. Yeah. No quiero ser estúpido juego de parejas. Tienes razón. Hay que dejar esas estupideces. Exacto. Ya, pero cuelga vos. No, cuelga vos. No, cuelga vos. Por favor, ¿podemos hablar en serio? Por favor, ¿podemos discutir como personas normales? ¿Con una pareja normal? Ya, pero vos cuelga. No, cuelga vos. No, cuelga vos. No, cuelga vos. Te quiero. Yo también te quiero, amor. Ya, pero cuelga vos primero. No, cuelga vos. No, cuelga vos. No, cuelga vos. Estoy diciendo que cuelga tu teléfono. Yo cuelgo cuando me da la gana. Cuelga el teléfono. Tú cuelga. ¿Qué te cuesta colgar? Ok, ok, amor, para, para, para. No nos peleemos. Solo por ese... Solo por ese estúpido juego de parejas. Tienes razón. No podemos pelearnos de esa manera. Ya, pero cuelga el teléfono. No, corre a vos. No, corre a vos. Estoy, estoy diciendo que jueves. ¿Qué te puedo acordar? Yo también te quiero, amor. Ok, amor, pero corre vos primero. Ok. Me colgó.